රටින් රට විශ්මය නිර්තුරුවම ඔබ වෙතගෙනන ග්ලෝබල් කැපේ තුළින් අද අපි ඔබෝ රැගෙන යන්නේ මධ්‍යම යුරෝපයේ ඇති සුන්දර දේශයක් වන ඔස්ට්‍රියාව වෙතටයි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ජර්මන් බස කතා කරන මධ්‍යම යුරෝපිය රාජ්‍යයක් වන ඔස්ට්‍රියාවෙහි අගනගරය වියානා. එමෙන්ම ඔස්ට්‍රියාව රටවල් අටකටද මායිම් වන රාජ්‍යයක්. ඔස්ට්‍රියාව වර්ග කිලෝමීටර අසූතුන් දහස් අටසිය හැත්ත නමයක් විශාලයි. ඒ ලොව ප්‍රමාණය අතින් එකසිය පහළොස් වන දේශයයි. මෙහි ජනගහනය මිලියන අටක්. ඒ ලොව අසු හතර වන ස්ථානයයි. ඔස්ට්‍රියාවේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් හතරි සද්දහස් එකසිය අසු අටක්. ඔස්ට්‍රියාව රටවල් අටක් අතර පිහිටා ඇති බැවින් ඔවුන්හට මුහුදු වෙරලක් නොමැති. මෙම මුළු දේශයටම සානුසා කඳු රෙසයි පිහිටා තිබෙන්නේ. සමස්ත දේශයෙන් සීයට තිස් දෙකක් මීටට පන්සීයට වඩා උස් කඳු මතයි පිහිටා තිබෙන්නේ. ඔස්ට්‍රියයානු භාෂාව නිර්මාණය වී ඇත්තේ ජර්මන් වස අනුධාරයෙන්. එය ඔස්ට්‍රියන් ජර්මන් ලෙසයි හැඳින්වෙන්නේ. මේට අමතරව ඔස්ට්‍රියාව තුළ හංගේරයානු සහ ස්ලෝවේනියනු භාෂාවද භාවිතා වනවා. ඔස්ට්‍රියාවේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ඇලෙක්සන්ඩ වෑන්. වර්තමාන ඔස්ට්‍රියයානුවන් හබ්ස්වර් රාජධානී සමය සිට පැවත එන්න. කලක් ඔස්ට්‍රියාව රෝම අධිරාජ්‍යය කොටසක් බවට පත්වී තිබුණා. උතුරු ජර්මානු බලය ඔස්ට්‍රියාවේ දුර්වල වූයේ ස්වීඩනය හා ප්‍රංශය විසින් මෙම දේශය ආක්‍රමණය කළ බැවින්. විශේෂයෙන්ම නැපෝලියන් බොනපාට්ගේ බැලපෑම ඒ අතුරින් විශේෂයි. දා අත්වන හා දහ අටවන සතවර්ෂ වන විට ඔස්ට්‍රියාව යුරෝපයේ බලවත් රාජ්‍යයක් ලෙස හැනැගී සිටියා. වර්තමාන ඔස්ට්‍රියාව ෆෙඩරල් පරිපාලන කලාප නමයකින් යුත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශයක්. අගනගරය වන ව්‍යානාවේ ජනගානය මිලියන එකයි දශම හතක්. ඔස්ට්‍රියාව ලොව ජනවත්ම රටවලනුත් එකක්. ලොව ජීවත්වීමට උචිත රටක් ලෙසද මෙය හැඳින් වෙනවා. දෙවන ලෝක යුද්ධය ගැන කතා කරන විට ඔස්ට්‍රියාව ගැන වැඩි වශයෙන් කියවෙනවා. ඊට හේතුව වන්නේ දෙවන ලෝක යුද සමයේ ඔස්ට්‍රියාව තුළ විශාල වශයෙන් මානව සංහාරයක් සිදුවීමයි. දෙවන ලෝක යුද්ධයට සම්බන්ධ සුප්‍රකට පුද්ගලීන් රැසක්ම ඔස්ට්‍රියාවේ උපන්නන්. ඇඩලොෆ් හිට්ල ඒර්නස් ක්ලර්නන්ුව ආතර් සේස් ඒ අතරින් ප්‍රධානයි. ජර්මනය විසින් ඔස්ට්‍රියාවද මෙලේච ලෙස ආක්‍රමණය කළා. යුද්ධය පැවති වසර හය තුළ හමුදා බටපිරිස් දෙලක්ෂ හැට දහසක් පමණ මිය ගියා. ඝාතනය කළ ඔස්ට්‍රියානු යුදෙව්වන් ප්‍රමාණය හැට පන්දාහ. ඇල්ස් කඳුවැටියේ පසුබිම් කරගෙන පිහිටා ඇති ඔස්ට්‍රියාව කඳු පෙර රාජ්‍යයක්. මේ ප්‍රධාන භූගෝලීය කොටස් හතරකට වෙන් වෙනවා. ඔස්ට්‍රියාව තුළ මීටර 3700ට වඩා උස කඳු 6ක් පිහිටා තිබෙනවා. පාරිසරික පිහිටීම අනුව ප්‍රධාන පාරිසරික කලාප හතරකටත් මෙම දේශය වෙන් වෙනවා. ගිම්හාන සමයේදී සෙන්ටිග්‍රේට් අංශක තිස් පහක් පමණ වන උෂ්ණත්වය ශීත කාලයේදී රින දහයක පමණ අගයක් ගන්නවා. එමෙන්ම ඔස්ට්‍රියාව ලොව දොළොස් වන ධනවත්ම දේශයයි. සමාජ වෙළඳ ආර්ථිකයක් හිමි මෙරට හඳුන්වන්නේ ලොව ජීවත්වීමට ඇති හිතකරම රාජ්‍යයන් අතලොස්සෙන් එකක් බවටයි. ඔස්ට්‍රියාවේ කඳු අතරින් ගලා බසින ගංගා රාශියක් ඇති බැවින් ඔවුන් බොහෝ විට ජල විදුලියෙන් ඉපදවා ගන්නවා. එමෙන්ම විදුලි උත්පාදනය කරන න්‍යෂ්ටික බලාගාරද ඔවුන් සතුයි. සංචාරක කර්මාන්තය ඔස්ට්‍රියානු ආර්ථිකය වැඩි කොටසක් නියෝජනය කරනවා. ලොව නමවන විශාලතම සංචාරක ආකර්ශණ හිමිරට වන්නේද ඔස්ට්‍රියාවයි. ශීත කාලයේදී හිම ක්‍රීඩා සඳහා ඔස්ට්‍රියාව බටහිර යුරෝපයේ වැදගත් ස්ථානයක් හිමිකරගන්නවා. බොහෝ දෙනෙක් ඔස්ට්‍රියාවේ සංචාරය කරන්නේ ව්‍යානා අගනගරයේ ඇති ආසන දෙව්මැදුර දැකබලා ගැනීමටයි. එසේම ඔස්ට්‍රියයානු ගොඩනැගිලි සහ පිළිරු බෙහෙවින් විශ්මිත කැටයම් සහිතයි. රටපුඩා ඇති වයින්ශාලා රෝමාන්තික සැඳෑ සමයන් මෙන්ම ඇල්ස් කඳු වැටියද සංචාරකින් ඒ විතර ගෙන්වා ගැනීමට සමත්වති වෙනවා. සංචාරකයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම සංචාරය කරන ස්ථානතුන ඔස්ට්‍රියාවේ තිබෙනවා. ඒ ෂෝන් බර්න් මාලිගාව ටීගාටන් මාලිගාව සහ මයසෙල් බැසිකාවයි. ඔස්ට්‍රියානු සංස්කෘතිය එහි අසල්වැසි ඉතාලි ජර්මානුවා බොහේමියානු සංස්කෘතියින් සමග මිශ්‍ර වී එහි මිශ්‍ර ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරනවා. ඔස්ට්‍රියාව යුරෝපීය සංගීත සංස්කෘතියන්ගෙන් පොහොසත් රටක්. දහසේ වන සතවර්ෂයේ සිට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන මෙරට තුළ ඉදිවී තිබෙනවා. ඔපෙරා මුද්‍රිට නාට්‍ය සහ කැරෝල් ගීතිකා සඳහාද ඔස්ට්‍රියාවට දිගු අතීතයක් තිබෙනවා. ඔස්ට්‍රියානු සංස්කෘතිය ගැන කතා කරන විට ඔවුන්ගේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ගැන කතා නොකරම බැහැ. ඒ තරමටම ඒ චිත්තාකර්ශණීය ආ විශ්මකෘතයි. ඉපැරණි බලකොටු මාලිකා සහ දෙව්මැතුරු හා ගොඩනැගිලි එයට සාක්ෂි දරනවා. ඔස්ට්‍රියාව විසින් ලෝකයට බොහෝ විද්‍යාඥයින් දායාද කර තිබෙනවා. එයට අතීතයේ සිට ඔස්ට්‍රියාව තුළ පැවතෙන විද්‍යා අධ්‍යාපනයේද බෙහෙවින් ඉවහල් වුණා. ඔස්ට්‍රියානු ආහාර සංස්කෘතියේ ඉතිහාසය ඔස්ට්‍රෝ හංගේරයානු ඉතිහාසය දක්වා දිවයනවා. ඌරුමත් හරක් මස් සහ එළවලු සමගින් සකස් කරගත් ආහාර මෙහි ආහාර වට්ටෝරුවල වැඩි විශේෂත්වයක් ගන්නවා. මස්මාංශවලට අමතරව තිරිකු පිටිවලින් සකස් කරගන්නා ලද විවිධ පාන්වර්ග ඩෝනට් ජෑම්වර්ග චීස් මුදෝකිරි ආදිය බහුලව මෙහි භාවිතා කෙරෙනවා. අද අපි ඔබව ගලෝබල් කැපෙත් තුළින් රැගෙන ගියේ යුරෝපීය ඇති සුන්දර රාජ්‍යයක් වන ඔස්ට්‍රියාව වෙතටයි. මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයා ගාවටම ගෙන්ව ගන්න දැම්මන් ගලෝබල් කැපේ චෑනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ඉස්ට්‍රඩෑම් එකේ ෆලව් කරන්න වගේම දැම්ම ලයි කරන්න අපේ ෆෙස්බුක් පේජ් එකත්. අද මම ඔබව ගලෝබල් කැපේ තුළින් රැගෙන ගියේ යුරෝපයේ ඇති සුන්දර දේශයක් වන ඔස්ට්‍රියාව වෙතටයි. මේ වගේ දන්න රටවල නොදන්න දේවල් ගොඩක් සමගින් හමුවමු මීළඟ වීඩියෝවෙන් එතෙක් ඔබට සුභ සතියක්.